En cas d'accident, faut-il immobiliser la colonne vertébrale Et comment procéder Donner une réponse objective à ces questions est un enjeu crucial. Au terme d'un processus innovant, le CHR de la Citadelle est en mesure de proposer un algorithme décisionnel. Son élaboration a bénéficié du concours des secouristes ambulanciers des médecins et des infirmiers impliqués dans l'aide médicale urgente en Belgique. En collaboration avec Mesidel et TagData, le CHR de la Citadelle a organisé une consultation nationale, a interrogé les praticiens et a réuni les conditions nécessaires au débat. Le projet C-Spine a permis d'identifier les contraintes de chacun et de créer un large consensus autour d'une stratégie diagnostique et de prise en charge. Vous voulez en savoir plus sur le projet Seaspine Rendez-vous sur le site de mesidel.com.